Очередная задача для нашего разбора – это построение лабиринта. Напомню условия этой задачи. Надо нарисовать путь, проходящий через все клетки сетки, начинающиеся в старте и заканчивающиеся в финише. Так, чтобы длина всех перегородок данного между как бы, путями была указана по краям сетки. Вопросительные знаки заменяют ровно одно число. Раз путь проходит по всем клеткам, значит все углы заняты и мы их отмечаем. Затем обращаем внимание на большие и наоборот на маленькие числа. Маленьким здесь выступает 0, он удобен тем, что ни одной перегородки в данном ряду нет. Значит, все перегородки мы должны вычеркнуть, они являются частью пути. Большие числа шестерки раз, как в японском рисовании, раз, два, три, четыре, пять, шесть закончится здесь. Перегородки я рисую волнистыми линиями, чтобы отличать от путей, иначе они сливаются. И снизу раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и путь проходит здесь. Полностью аналогично для этой шестерки. Путь. Еще две четверки. Большие числа, Раз, два, три, четыре. Пусто. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пусто. Раз, два, три, четыре. Теперь попытаемся максимум информации вытащить вот из этих горизонтальных отрезков. А, два соседних горизонтальных отрезка означают то, что путь не может, поскольку быть вот таким замкнутым квадратиком, то хотя бы одна из горизонтальных границ между ними будет нарисована. Поэтому в тех строк, строках, где ровно одна граница, например, вот эта четверка, то она начинается, она захватывает хотя бы одну из них. Поэтому даже если начинается отсюда, раз, два, три, четыре, то до вот этих клеток она не дотянется. Ну и поскольку начинается она э, как минимум Точнее, самая правая точка начала здесь. Раз, два, три. Вот эти две точно будут заняты. Для этой четверки то же самое. Хоть тут и нет границы, но тоже раз, два, три, четыре. Значит, здесь она закончится. Эти две заняты. Тут две. Два участка пути отмечены. Нижнюю границу между ними рисуем. Тут рисуем границу. И поскольку это шестерка одна, мы ее соединяем. Тут, соответственно, два пути выходит. Соединяем тут. Начинаем границу отсюда и отсюда. Это не может быть путь загнутый. Тут ровно один значит, следующий, следующая граница пересечена. Продолжаем этот путь. Граница из угла. Но эта граница длины 2, не меньше, чем 2. Отмечаем перечеркиваем. Здесь путь не может замкнуться. Значит, это выходит только вниз, и это только вниз. Границу между ними. Вообще ограждаем, когда какой-то участок пути нарисован, его надо целиком ограждать границей. Тройка началась здесь, продолжаем ее, закончилась. <clears throat> здесь тройка раз, два, три. <clears throat> раз, два, три. И будем вычеркивать те, что мы уже использовали. Это тройка. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть здесь точно перечеркнуто. Продолжаем путь под ней. Нижний путь проходит под границей. Что еще можно отметить? Ну да, хоть это и не существенно. Пока таких очевидных ходов не видно. Но простое рассуждение. Четверка-то началась отсюда, и граница ее уже отмечена. Значит, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, <coughs> четыре. Путь не может замкнуться сюда, он выходит. И здесь участок границы есть. И здесь тоже мы угол заворачиваем. Здесь у нас образовался угол, по нему проходит путь тут участок границы. Вот теперь, отметив этот участок границы, мы обращаем внимание, что x, точнее обратительный знак, здесь ровно 1. То есть отсюда он пойдет в данную сторону, но влево продолжаться не может. Значит, каждый горизонтальный участок клеток должен быть пересечен. Старт и финиш мы, соответственно, ограждаем. Разделяем эти два параллельных пути. Тут образовался угол. Выводим его чуть-чуть продолжим. Четверка уже реализована. Раз, два, три, четыре. Значит, эти границы пересечены, вычеркиваем и ограждаем. Выводим путь дальше. Соединяться они не могут. Финиш пройдет ниже. И теперь две двойки. Одна двойка может быть здесь, но не две. Две здесь не разместятся. Значит, одна из них будет именно здесь. Значит, вот эта клетка точно занята. Угол. Отметим его. Оградим. Угу. Здесь путь должен выйти оградим. Тройка уже реализована. Вычеркиваем. Проводим путь. Четверки тоже реализованы. Да, единица. Значит, вот этот, либо нижняя, либо верхняя, но не важно. Важно, что на единице мы ее отмечаем. Ограждаем путь. И для этого вопросительного знака, то есть тоже ровно одного числа, у нас есть начало, есть конец. Соединяем. И путь также. Угол, угол выводим. Продолжаем. Двойка первая уже реализована. Это число мы также использовали. Тройка. Начало для тройки есть. Продолжаем до конца. Соединяем Вычеркиваем. Эти два вопросительных знака. Первый участок может быть только здесь, а второй только здесь. Причем, если один участок границы стоит, хотя бы длиной одна клетка, либо сверху, либо снизу, то эти пути будут соединены. То есть участок, если есть, то он будет ровно длины 2. Но поскольку он должен быть, то есть здесь длина 2, но и здесь то же самое. Либо они соединены, либо оба выходят. Но оба выходить они не могут, тогда границы не будут. Соединяем, продолжаем путь, угол заворачиваем, между ними граница, продолжаем, ограждаем. Соединяем, все то же самое. Выводим, здесь они замкнуться не могут. Эти пути, они должны выйти только так. Шестерка начала здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть угол, граница. Вот эти два края не могут соединиться, поскольку иначе это будет замкнутый путь. Значит, они выходят. Между ними граница, граница. Он выходит дальше. <clears throat> Обе эти единицы реализованы. Одна и вторая. Опять же, вот этот путь не может замкнуться. Значит, они выходят каждый вот сюда. Ну и осталось только проверять связность. Четверка реализована. Раз, два, три, четыре. Реализована. Значит, оба пути выходят сюда. Между ними граница. И замкнуть так мы не можем. Иначе будет он замкнутый. Значит, этот замыкается сюда. Этот путь сюда. Задача решена.